શેઠની ના કરાય બકા ના કરાય બકા પાવર બતાવે જો ને એકસો એક ટકા મારી માતાના હોમેટની ના કરાય બકા ના કરાય બકા પાવર બતાવે જો ને એકસો એક ટકા એકસો એક ટકા તને બતાવશે